ariko usibye ko hari n'igihe bishoboka ugasanga nyine hari n'umuhungu eh, hari n'umusore w'umukobwa umusore w'umukobwa eh, ubwo ni igisore ziriya mm. nyama n'iriya fu mm. wari ubiguze ugiye kubikinisha cyane ibyo mu rugo bari baguze mugiye kubiha oya biranashoboka yuko eh. nshobora kuba narabwiye wenda nka busheri duturanye ati ntizi inyama inyama zishobora kuba zaratiwe cyangwa se zari ziri mu rugo oya bamenye ko ziriya ari inyama zari ziri mu rugo umwana uvutse abavutse ari uwo ngo ntabwo abavutse ari dogiteri nubwo avukira kwa muganga ntabwo abavutse ari dogiteri sibyo bo ari ibyo twahise kubabyarira mu ntuza hano baba bari kubaka akavuka ari enjeniyeri <laughs> ariko nimba umwana avutse mureke uko akuze akura ari uwo nguwo ubu si ku myaka itanu warimo eh, rero umwana ku myaka itanu ubona iyo waritaye nkaho agahita agatora nawe akagatora ubwo iyo ngiyo ubwo wabona ari izindi mpano ziri kuza atarame ariko <laughs> Alright, ni Yellow TV mukomeje gukurikirana n'ubundi nk'uko bisanzwe of course njye DJ Mubera tuba tugenda tubagezaho ibintu byinshi biba bigiye bitandukanye tubanza dusoza abantu baba batwereka ko badukurikiye cyane abantu mwakoze subscribe buriya mu inshuti zacu cyane mwebwe mutugaburira rimwe na rimwe hari abantu batwereka ko badukurikiranye baherereye mu majyaruguru mu majyepfo y'igihugu mu burasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo yewe na hano mu mujyi wa Kigali nk'uko tutajya tubatenguha rero n'ubundi tuba tugenda tuganira n'abantu benshi baba bagiye batandukanye baba baragiye bakora ibintu bimwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi eh, tukabasha kubageraho kugira ngo tubashe kumenya abantu ni bantu ki se ibintu bakora babikora mu buryo ki bikorwa bite bimeze bite tukagenda tuganira nabo n'ubundi cyane cyane ko abenshi ari abo muba mwarifuje ko tubaganiriza twaba mama mwarifuje ko tubahuza namwe ni mubera iyi ni TV mukomeje gukurikirana ntabwo ni njyenyine hano ndi kumwe n'undi mugabo aha ngaha ndagusuhuje eh, nawe ndabikirije hmm, uratangiye utubwira amazina yawe kugira ngo abantu bamwe mu badusabye ko tuzagutumira yaba bakumenya ariko hari abandi bantu wenda bari kureba bakavuga se uyu muntu batumiye n'indi muntu akabyara amakuru ikintu eh, murakoze cyane eh, ni amazina yanjye cyangwa nitwa nitwa twahirwa ravaneri ah, nkaba ndi umuhungu abantu benshi bakunze kumbaza ko ukuntu nkunda kwigana abakecuru bose uri umuhungu uri umukobwa ubwo <laughs> rero ndi umuhungu mm. ikindi wenda ndumva ikindi nakongeraho wenyine nakoze umwaka ushize usize ndumva ari ibyo mm. muri make uri umuhungu cyangwa uri umusore <laughs> ubwo byose ndi umuhungu nkaba n'umusore ibintu mm. byahurara mm. umuntu uko arenga icyiciro cy'ubusore akagera bakaza kugera mu cyiciro cy'ubugabo akamurenga akaba umuhungu umuntu avuka ari umuhungu agakura akiri umuhungu hakazaho indi titire y'uko ari umusore ariko nta gikwiye ko ari ari umuhungu mm. eh, ariko usibye ko hari n'igihe bishoboka ugasanga nyine hari n'umuhungu eh, hari n'umusore w'umukobwa umusore w'umukobwa umusore w'umukobwa turi umukobwa ni igisore ubwo ntabwo ari umusore aba ari igisore yesi ravaneri twihuse ravaneri dufite ahangaha uyu munsi ni muntu ki uyu munsi ni sinzi ko nabivuga kuri njye mba mbona natandukanye n'uwo nahoze ndiwe kuko kuva kuva kera nakundaga ibintu bya bya akitingi ubwo ubungubu nyine ubwo abantu ubungubu ni abatangiye kumenya batangiye kumenya nyine ko ari umuntu uri kwakitinga uri gukora tikitoke hmm. eh, ariko kuva kera ho kuva wenda nabitangiye niga p6 igihembwe cya gatatu hmm. ariko ntabwo byari ibintu bikomeye eh, byatangiye gukomera niga mu wa mbere hmm. ah, igihembwe cya kabiri ah, wiga mu wa mbere ni ukuvuga wari ukiri umwana nibwo wari ukirangije pirimeri nibwo nayo nkirangiza hanyuma na vaneri ugenda ukora amatiktok bigaragara ko abantu benshi bagufata nk'umukomediyani eh. sinzi niba mu buzima busanzwe n'ubundi uri umukomediyani cyangwa se ariya ariya amatiktok gusa ukora eh, mu buzima busanzwe eh, wenda dusubiye inyuma ho gatoya kuko n'ubundi inyuma niho haba hagize ubuzima bwawe mm-hmm. ubuzima busanzwe nabyita yuko komedi nkora ya ya ni ni, ni ya acting wenda ndaguha nk'urugero kugira ngo tubyumve neza nka kuriya papa sava bikora ko niho abantu benshi bazi nka kuriya bikora akajya imbere ya kamera iki sketch ibintu nk'ibyo ibyo nayo nsanzwe nkora wenda stand up comedy nayo ni ibintu ndi kwigaho muri iyi minsi ariko ntabwo ntabwo ari ibintu bigoye warabashije guca muri ibyo ngibyo mm. umuntu yumva amazina yawe utubwiye ko witwa twahirwa ravaneri ni nayo mazina ukoresha kuri instagram account yawe eh, ravaneri ni izina ryawe eh, ravaneri ni izina ryanjye byanditse mu irangamuntu byanditse mu irangamuntu wiswe n'ababyeyi <laughs> niswe n'ababyeyi <laughs> ravaneri ababyeyi bakubwiye ko ah, bifite uko nimba uyu munsi bafite igisobanuro bampaye ariko niba uyu munsi uh, ngiye kuri google nsanga rifite igisobanuro cyacyo ejo najyayo ngasanga rifite ikindi gisobanuro eh, ubwo rero tubyoroheje hmm. na vaneri uh, ni bisobanura ibintu byinshi ibintu byinshi tubwire ati ejo byasobanuraga gutya wenda uyu munsi biri gusobanura gutya tumenye ukuntu rigenda rihindagurika rimeze nk'uruvumbe ravaneri ababyeyi barikuye ku mukinnyi w'umutaliyani yitwa ravaneri ubu ngubu ni umukoci ubu ni umukoca ayo niyo makuru mfite kuri iryo zina ibindi byo ngenda ndacyabishakisha ariko ni iryo nayo makuru mfiteho ariko icyo bambwiye bisobanuye ababyeyi bambwiye ko ari ikintu ukunze cyane ni ikintu ukunze cyane eh, mm, mm. uvuga ngo bakwise kubera ko uri umwana wabo bari bakunze cyane eh, w'imfura nabyo nari nibagiye kubikubwira uri imfura mu rugo uvuka eh. mu muryango w'abana bangahe avuka mu muryango w'abana batatu bose ni abahungu mufite abahungu n'abakobwa habanza umuhungu hakurikiraho umukobwa ari we wowe nyine ubana mm. n'undi muhungu ni abahungu babiri n'umukobwa umwe hanyuma ugira gutya ubu winjira mu bintu bya komedi koko wiga wiga p6 niko watubwiye mm. utangira ukora ibintu bya acting eh, ibintu bya acting ukiri mutoya wiga primary mm. wabihuzaga gute n'amasomo kugeza ubu ngubu urangije mm. senior 6 eh. eh, kubihuza n'amasomo ni ibintu habigoye cyane kugira ngo ubyumvishe umubyeyi ati wenda ndaguhaho urugero gato hari igihe bazaga nko kugusura kuri visite Mm. noneho uko akaba ari abana benshi agahita abaza umwana umwe ati eh, wambonera ravaneri mm. agahita ati ravaneri wa undi usetsa noneho yavuga gutyo umubyeyi agahita yumva yuko ubwo atavuze ngo ravaneri wa undi wiga kabaye <laughs> eh, kabaye ubwo agahita ambwira ati waje hano gukora iki eh, noneho ubwo wenda hari igihe baba babatunguye nko mu ishuri ugasanga amanota nayo ntiyaje ameze neza mm. noneho ubwo saso nawe ugahita utangira gushaka ibindi bisobanuro ni ibyo ariko ni ukuntu nabihuzaga n'amasomo rero ni ibintu napangaga bitandukanye n'amasomo ntabwo nari kubipanga muri etide nta nubwo nari kubipanga wenda mfite ibindi bintu byo kwiga kuko nicyo kintu kiba cyari cyari cyanjyanyeyo nabipangaga muri cya gihe cya shomaje gutyo niko nabihuzaga n'amasomo uh, uh, iyo umuntu afite impano ibyo ari byo byose ibintu ukora ntabwo ari ibintu Oh, navuga ko <laughs> izi TikTok zije vuba mm. mbere y'uko ujya mu tikitoke eh. ushobora kuba warandika agasitirikiti wenda z'amaburage yawe cyangwa se mm. n'ibintu wakuraga mu mutwe gusa ukabikora gutyo nta script wanditse eh, murakoze mbere ntaramenya TikTok eh, nakubwiye ko nakundaga gukina amasikeshi mm. ubwo nyine turajya tuganira nyine ku bintu byo ku ishuri cyane kuko urumva niho nakoreye cyane kuva mu wa mbere segonderi kugera muri siziyemu mu mbere ho nakinaga ibyo bambwiye hmm. eh, bakavuga ati woze kwakitinga gutya iki hmm. mu kabiri gutyo no mu wa gatatu ndumva ari gutyo hmm. ah, ngeze aho nize mu wa kane ah, nsanga ntabwo ari ibintu biteye imbere ariko hari abantu bakina ah, noneho rimwe urumva yo mukiri bashyashya barabakira nkabona nyine iranditse imeze neza bakinnye neza ariko nyine nkumva muri njye ntabwo ntabwo ndi kubyumva nyine nkumva hari icyarimo ikintu kibura ubwo urumva nko guhera nko mu wa kane ah, narabyandikaga ubundi nkababwira ukuntu nkababwira ati turabigenza gutya na gutya ah, ugeze mu wa kane wahise nawe utangira kuba nk'ubaye koci utangira kwigisha ibintu bijyanye na akitingi niba numva neza ah, hanyuma hari uburyo si umuntu abifitemo impano nk'iyo ngiyo mm. ashobora kuba yicaye nko mu ishuri Mm. abandi bari gufata note mm. nawe mu gihe ari gufata note yageramo hagati akaba bowadi eh. cyangwa se agahita agira inspiration ya eh. bya bintu bimurimo nk'impano mm. agahita ahindura nk'ikaye eh. kugira ngo akandika ahantu ataza kukibagirwa ubwo ibyo gufata note akaba bivuyemo agatangira kwandika kuri bya bintu bimurimo agashaka gusohora amarangamutima ye ibi bintu ntabwo byakundaga kubaho kenshi byakundaga kubaho hari n'igihe mwarimu yahitaga agufata udahari akabona wakurikiye yaguhamagara mu izina akabona ntuhari eh, ariko nyine ntabwo ntabwo byafataga igihe kinini cyane eh, nyine uba ukurikiye eh, wakumva haje nk'ikintu ubwo nyine nawe ukacyandika ahantu ntabwo byabura ko ushobora kuba wicaye ahantu wenda ukabona mugenzi wakoze ibintu bisekeje wowe ugahita ubidiveropa urabona mu gihe cy'imyigire hari udukobyo umuntu aba yaragiye akora nko mu ishuri hari udukobyo umuntu aba yaragiye akora nko mu ishuri cyangwa se udutendo mm. kantu ushobora kuvuga ngo harangiye eh, bukaniga muri uyu mwaka rwose ibintu nakoze ntabwo nshobora kubyibagirwa ni ikintu gihora kingarukamo nanjye nkibaza uko byagenze mm. ni nk'akari gakoryo ushobora kuba warakoze uri ku ishuri uvuga pe aka ntabwo nshobora kubyibagirwa <laughs> agakoryo nakoze ndi muri class class cyangwa eh, ishuri hose ubundi biragoye guhita ntakibona kuko ahantu hose nize byibuze iyo nabaga nkinjira muri icyo kigo abantu bose baratangaraga uje uherekeje cyangwa ni wowe uje kwigamo hano <laughs> urumva reba nk'ubu ngubu nka gutya ubu ngubu bose baravuga ati se kuki uri umwana bimeze gute kandi eh, noneho wibaze niga nk'umuwa mbere habaga higaho abantu b'abapapa bakuru ubwo nyine byo byabaga ari ikintu gisa nkaho ari agakoryo noneho babona uri kwakitinga n'undi bikaba agakoryo ugasanga nyine bitumye nyine akantu kose uvuze ariko kavugwa mu kigo utuntu nk'utwo ah, mm. ah, ah, uragenda rero udeveropa impano yawe uyu munsi ujya mu matikitok ide cyangwa se igitekerezo cyo kuvuga ngo reka mfate ibintu bindimo ntabwo ndabona uburyo mbisohora hanze ngo nakitinge n'ubundi ku buryo bw'umwuga mbishyire mu ma tiktok noneho ntangire gukora tiktok nkora challenge z'abandi igitekerezo cyaje gute eh, icyo gitekerezo eh, wenda dusubire inyuma ho gato eh, akenshi iyo iyo iyo wifitemo impano iyo uririmba wenda reka dufate ku rugero rwo kuririmba usanga ahantu wicaye uri kuririmba ariko kugira ngo uzasubize inyuma wirebe utifashe videwo biragoye hmm. eh, none nanjye nakundaga wenda ndaguha urugero nubwo rusekeje ariko nibyo hmm. nakundaga gukora ndi muri miriwari hmm. nkireba ariko urumva iyo ukora ah, wireba ntabwo ubona uburyo usubiza inyuma ngo urebe aho wabyishe rero mugenzi wanjye duturanye yarabikoraga ko twaraniganye akabikora nkabona ni byiza cyane akora amatikitoki eh, ndarishoboye ariko nanjye wabigerageza nibwo nahise mfata video ya mbere iriya ya ya amaji de buraka hariya bavuga ati ngo ngo funsi fu nzanira cya fanta kinini kiriya bita ritiko niko yavuze noneho mbikoze mbyeretse ah, umuntu avuga ati ko mbona wabikoze nkaho noneho yari we nuko byaje nyine noneho impamvu yatumye mbikora nk'uko wari ubimbajije Ah, bituma nsubiza inyuma nkavuga ati se eh, eh, ni uku mba meze ni cyatumye mbikora ufite niba umuntu niba mbyumva neza eh, amatiktok aba mu rwego rwo gukora amarepetisiyo kugira ngo ujye ureba wijajinge uba uri gukoreraho bihaso ya urabikoze ubikoze uri gukora ibihasozi ukoze ibihasozi nyinshi rwose ukora amacarenje menshi cyane y'amatiktok ya mm. videwo nyinshi zagiye zicarashara ku mbuga nkoranyambaga mm. ubona uburyo ki abantu babyakiriye eh, ibyo bintu ubwabyo byaguhaye iyihe shusho n'iki byakubwiye muri kariyeri yawe eh, byarantangaje cyane eh, nakundaga kureba amavidewo y'abahanzi hano hanze bakavuga ati ngo mu buzima bwabo bagiye baca nyine ukabona ngo bagiye bahura n'abantu babaca intege cyane noneho nanjye nibyo nari niteze nibyo nari niteze nkavuga ati nimba yarebwe n'abantu benshi ngomba kujyayo mbizi ko agomba kugira umuntu nsha intege kugira ngo nazinca ntajya hasi cyane ariko ikintu nshimira imana eh, nshobora kwakira nka komenti ijana na zingahe nta n'umwe uri kumbwira ati ntabyo uzi hmm. eh, ambwira ati ahubwo komereza aho ngaho komeza ukore ibyo rero nibyo byatumye nkora n'izindi nyinshi cyane ko ndumva ntaratangira guca ku kuri ku mbuga nkoranyambaga hmm. ah, mbe nakoze numvaga ngeze nko muri mirongo ine n'eshanu mm. eh, nyuma yaho rero bimpereza izindi mbaraga ubu mfite umubare mwiza ngezeho wari wakoze videwo zigera muri mirongo ine n'eshanu utaratangira kuzishyira ku mbuga nkoranyambaga uyu mm. munsi ugereranyije n'igihe umaze ukora ufite videwo zigera muri izi ngaho umaze gukora eh, ntabwo mperutse kurebaho kuri tiktok kuko nk'ubu ngubu ah, ah, iyo ndi kuyikora ntabwo nyikora ngo mbite nyipositinga nshobora kuyikora ariko njye nyimaranye nk'iminsi nk'itanu mm. eh, ariko biterwa iyo ari videwo ubona ari nziza ah, nabwo ari nshyashya abantu bose bakunze uhita uyikora ako kanya mm. ubwo simfite umubare ariko ubu ndumva ziri hejuru ya mirongo itanu uko biri kose iyo ugiye gukora challenge cyangwa se ugiye gukora tiktok ya mm-hmm. videwo runaka ugendera ku ki userekitinga videwo ugiye gukora ugendeye ku ki nserekitinga videwo rero ngiye gukora bitewe n'amagambo arimo hari videwo ntashobora gukora bitewe n'amagambo arimo ikindi nongera kureberaho hari igihe wenda wenda sinzi uburyo haba hari nka videwo yasekeje abantu ariko irimo ya magambo y'urukozasoni eh, ugasanga harimo nyine amagambo atari meza mm. iyo ntayo nkora naho yaba ariyo iranyinjiriza amafaranga ntayo nkora mm. eh, Ah, iyindi ikindi kintu ngenderaho iyo ngiye gukora videwo ah, ndareba nkavuga ngo se iyi videwo yakunzwe cyane hmm. none se ko nyirayo yabikoze ameze gutya njye uwabikora ameze gutya ari nk'iya kankanzi hmm. tumwumva kuri radiyo ndetse ashobora no kubikora utazi uburyo ameze hmm. none ndavuga ngo noneho ubwo yayikoze ah, nta mashusho ye noneho reka noneho nanjye mbikore meze gutya nibyo bintu bibiri by'ingenzi ngenderaho cyane mm. hari ikintu ukomojeho uvuze ku kintu cyo kukwinjiriza mm. ukurikije igihe umaze kugeza uyu munsi eh, ibi bintu ukora hari ikintu birakwinjiriza eh, ibi bintu nkora urumva nibwo ngitangira nta n'ukwezi kurashira nta kwezi kurashira utangiye nta kwezi kurashira nimba kwaranageze nta cyumweru kindi kirarengaho ubwo ikintu binyinjiriza rero wenda nk'amapiblisite ntabwo ntabwo ndatera imbere cyane ariko ubu ngubu wenda mfite icyo nagezeho kubera videwo mm. mfite inkamu mm. niba umaze gukora videwo zirenga mirongo itanu mu gihe cy'ukwezi kumwe urumva mm. ufite ubushobozi bwo kuba waprodusinga nka videwo zingahe mu kwezi eh, biterwa kuko hari nk'igihe wenda videwo iyo ushaka nziza witindaho hmm. eh, ukareba ahantu hari urumuri iki background n'ibiki hmm. eh, ubwo urumva iyo ukomeje ureba nyine iyo background cyangwa ibiki byose nibyo eh, bajya barumbajije nari nkubajije niba umaze guproducinga videwo zirenga mirongo itanu mu gihe mm. cy'ukwezi kandi aribwo ugitangira ah, ufite ubushobozi bwo kuba washyira hanze videwo zingahe waproducinga videwo zingahe mu gihe cy'ukwezi ah, mu gihe cy'ukwezi ah. kugira ngo mbone uburyo ubundi wenda nko ku munsi iyo bitabayemo wenda ngo telefone ishiremo umuriro ibindi n'ibindi nshobora nko gukora nk'eshanu ku munsi mm. eh, kugira ngo byibuze zimare icyo cy'umweru cyose ubwo urumva nko mu kwezi n'ijana na mirongo itanu oya nkora videwo kabiri mu cyumweru eh. Eh, kabiri mu cyumweru ni kuwa kangahe ni kuwa kangahe eh, kabiri mu cyumweru ubwo ni nko kuwa imwe nyikora akenshi nkunda kuzikora kuwa gatandatu no ku cyumweru kugira ngo inziza mbonye ah, iyo abantu bo mu rugo bishimiye aba ariyo ntangirane no kuwa mbere kuwa mbere nanone kuwa kabiri nimugoroba mba mfite amasaha ngenda niba mbyumva neza ngira ngo ushobora kuba eyida mm. udakijijwe kubera ko ntusenga ku isabato ni ku cyumweru ntusenga cyangwa wowe wenda uri umuyisilamu uraza kubitubwira ikindi mm. nta sharijeri ugira cyangwa se telefone yawe ntiyo ishobora kimwe ukunda guhura mm. n'ikibazo cy'uwo telefone ishiramo umuriro tiktok iyo uyikora eh, umuriro uragenda kuko umuriro eh, umuriro kuko yo ushobora gukora videwo noneho iyo uri gukora ukabona umuntu iryo jwi riragusize iyo rigusize gato uhita ukupa ukongera ugatangira hmm. noneho iyo ukomeje ukora gutyo umuriro uba ugabanuka hmm. eh, warumbaje ku kintu ngo nshobora kuba ntakijijwe ntari hmm. iki natangiye gukora tiktok turi muri lockdown Mm. Eh, ubwo nidutangira gusenga ubwo umunsi wo ku cyumweru uzaba bivuze <laughs> mm. ngo niba ugiye ku cyumweru ubwo ntabwo usenga ku isabato mm. ubwo niba atari ibanga musengera <laughs> ndumva nta banga ririmo nsengera betisayida hori caci ku gisozi yesi turacyari kumwe na lavaneri heinero tv mukomeje gukurikirana n'ubundi akoze ndacyari jay muhera turakomeza tugenda tuganira byinshi muragenda mumenya byinshi kuri uyu musore navuga ngo uh, uje akabositinga nk'ako nabyita mu gihe cy'ukwezi kumwe igihugu cyose kikaba cyamumenye kubera uducarenje ari kugenda akora utuntu tw'udukomedi ari kugenda akora hanyuma lavaneri mm. uh, ufite gahunda ki muri kariyeri yawe ibintu byawe urashaka kubyagura gute kugira ngo bibashe kuba byakwinjiriza ubikore ku buryo buri porofeshono eh, murakoze eh, gahunda mfite eh, hari ibindi ndi kwandika ndi kugenda nyine ngisha abantu inama bagiye banangamo. nkababaza ati se bimeze gutya bimeze gute bakambwira ati ni gutya na gutya ubyitwaramo gutya urumva rero mu gihe cy'ukwezi nta egisperiyanse nini ndagiramo ariko byibuze ubu ngubu uh, ibyo maze kwandika ndumva igihe nikigera uh, bizaba bifite bizaba bifite ikintu cyiza kuko iyo wandika unabaza n'abo bantu uh, ubasha kugiramo inovesheni kuko urumva uganiriye n'umuntu afite ibyo akora wenda ni urugero nganiriye na clapton afite ibyo akora nganiriye na papa sava afite ibyo akora ni bakora ibintu bibiri bitandukanye bongeye kuganira na nyakiso afite ibyo akora abo bantu inama zose baguhaye baba baguhaye ikintu gishyashya kuko umwe aba yaguhaye ibye undi yaguhaye ibye bose bakaguhurizaho ubwo urumva rero ah, ni aho ngaho nkiri ndacyari muri planning sinavuga ngo mbafitiye iki kubera ko ntabwo kuko nshobora kukubwira ati ngufitiye iki ejo nkabona ikindi gitekerezo ugasanga narakubeshya ubwo burahirwe kandi mm. ntabwo ukunda kubeshya <laughs> ariko wari wabeshya umuntu eh? wari wabeshya umuntu ukabanuka mukupita ikinyoma kimwe cyataye hamwe uvuga ati <laughs> eh, bibaho ubuse wava muri segonderi utabeshya ni hmm. ntabwo bibaho ubuse aho kugira ngo bakwirukane eh. ubwira ni rwose ni materi dore nuko bimeze ariko nabwo uh, urabivuga ariko nyine ntabwo ntabwo kugira ngo bitabare biri aho ngaho ariko ntabwo ntabwo mubeshya ibintu biri hejuru byiza ntabwo nigeze mubeshya ibintu bihambaye mm. ni ko bakunda kubwira ati kuki watinze muri doro ntumbwa ati natinzemo nyine wenda mwampfungiranye ngeze ku muryango <laughs> cyangwa kandi watinze uri kwambara nk'ishati mm. ubwo nyine akaba ari ibyo ariko nta ntabwo n'ahandi henshi twigeze duhurira ni utuntu nk'utwo tworoshye ariko ariko no kumara nta cyaha cyoroha <laughs> cyangwa ni ukuvuga ngo ni cya cyaha kidafite icyo gitwaye eh, nta gihari nta gihari <laughs> mm. wagiye ah, uvuga abakomediyani benshi bari no muri filidi zitandukanye navuga bose bari muri filidi ya komedi ariko bafite uburyo bakoramo ibintu byabo butandukanye wavuze nyakso wavuze clapton wavuze papa sava mm. ah, hari n'abandi bakomediyani benshi hano mu rwanda harimo ba ata bagenda bakora mm. na stand up comedy harimo ba farimerisi n'abandi mm. benshi bagiye batandukanye ba zaba mystical ni benshi bagiye batandukanye ibyo ari byo byose ntabwo winjira mu kintu udafite urumodo wawe role wawe ah, role wanjye eh, ni benshi mm. ah, wenda ndagenda nkubwiraho mm. role model wanjye ubundi nkiga mm. yari papa sava ahantu hose namukurikiranaga utuntu twe urumva ah, ariko ubu ngubu na mbere ariko na mbere nakunda gukurikira ibintu bya clapton akantu kose akoze ku buryo uburyo yakitinga byibuze ubwabyo biba bisekeje uburyo papa sava yikura mu kibazo ubwabyo biba bisekeje mm. ah, ikindi uburyo na nyakiso nawe ah, yakitinga nabyo birasekeje kandi bitandukanye n'ibya papa sava mm. eh, ni abo bantu wenda mu rwanda muri stand-up comedy mu rwanda ubwo ni atha ah, hanze wenda muri uganda ntabwo ndajya ntabwo amaso yanjye arabasha gutega indege ngo ajye muri amerika mm. eh, muri uganda ni salvador ko eh, akoranaho ibintu byiza ngira mm. mm. ngo muri amerika naho hagiye hari abakomediyani benshi bagiye batandukanye bagiye bakora ah, hari amakora amasitikomu amasitikomu namwe amasituwesheni komedizi navuga ko twavuga hano nk'abasaza nka ba martin lawrence mm. abantu bagiye bakora komedi cyane baranayizamura barayitunganyiriza navuga ko kugeza ubu ni umwe mu bantu bafite rekoro harimo n'abandi bakomediyani benshi bagiye batandukanye mm. sinzi wenda impamvu amaso ataratega indege ngo agire nabo barebeho cyangwa se ntabwo ukunda mm. kwiyapfahuma kuba kuri komedi wenda zo muri amerika cyangwa za nigeria za tanzania kenya n'ahandi hatandukanye yewe abo nkunda cyane ni muri afurika kuko ubusanga twese tubayeho mu buzima bumwe mm. eh, kuko hari igihe umuntu atera eh, wenda bakunda kubyita ngo joke akavuga joke ariko uburyo ayivuzemo wowe ukayitekerezaho ukayidiveropa ejo ukazayivuga ukundi ariko igitekerezo kimukuyeho ubwo rero sinajya kuri igitekerezo ku muntu wo muri amerika size umuntu wo muri afurika mm. kuko muri afurika uba usanga ubuzima ni bumwe mm. eh, nta muntu utazi buje muri inaha iwacu ariko iyo ugiye hariya aba yaravukiye ku itara komedi rero atera ziba zitandukanye n'izacu niba mu gihe wamaze umaze cyangwa se ukora izo video zitandukanye tiktok n'iki byibuze hari video imwe nawe yagukomeye yavuze uti muri video zose nakoze iyi video nanjye n'ubu iyo nyisubiyemo ndayireba ngaseka nihe video nawe wakoze ukavuga ati video ndayikomeye kabisa video nakoze nanjye nasubiramo ngaseka ni videwo ejo mperutse gushyiraho wenda sindi buvuge materiyeri nakoresheje ariko zo ubwazo nzitekereje uh, niyo ndi kwigana sebu nimba uherutse kuyireba yo nshyize ejo bundi yo ubwayo yo nyirebye ndaseka eh, niriya wakoresheje ngira ngo ifu n'inyama eh, mm, eh, mm, mm. ubwabyo mbirebye ndaseka ko n'injye ibanga riri inyuma n'abantu bo mu rugo iyindi videwo narebye ikansetse cyane ni iriya niganye kankwanza hmm. nawe se iyi videwo ni positingi <laughs> kuko niyo yazengurutse ahantu henshi hmm. noneho kuko kuri tiktok iyo ukoze videwo ho igumaho hmm. abantu baho barayireba kuko nabo bagira forowa n'iki noneho hashize iminsi mbona kuri sitati abantu benshi bayishyizeho mwajya akazi reka tugaruke kuri ya videwo ya papa sava urimo urakoresha ifu urimo urakoresha inyama basashi wenda uraza kutubwiza ukuri watubwiye kutajya ubeshya ziriya nyama n'iriya fu wari ubiguze ugiye kubikinisha cyane ibyo mu rugo bari baguze mugiye kure narabyifashishije ariko urumva mugiye kubifungira nabikoresheje mbikuye mu rugo ubwo urumva nabikoze mu masaha ya mu gitondo eh. bari kumwe ati gira vuba hmm. eh, <laughs> gira vuba eh, gira <laughs> vuba <laughs> ngeze amahirwe mbona na videwo ibaye nziza kuko burya kwigana papa sava muri videwo hmm. biba bigoye hmm. biba bigoye nshobora nko kuyikora nk'inshuro nk'eshanu ntabwo nakwiyemera ngo nyikora rimwe nshobora kuyikora nk'inshuro nk'eshanu buriya numva nshaka gutindaho gato kuri iriya videwo wari usanzwe ufite ide yayo cyangwa wagize ide ubonye bahashye biriya bintu ubona utuba ibi bintu mbere yuko babiteka nabibyaza umusaruro kuri uwo munsi ntabwo ari biriya twariye hmm. eh, wenda bimwe muri byo twarabiriye si byo ako kubo kamenya bimwe muri byo ubwo nawe urahitamo ibyiza <laughs> noneho Eh, warumbajije ngo nari mubajije wari usanga ufite ideye kuyikora cyangwa eh, ugize iyi ide ubonye iriya videwo nari nayibonye iransetsa hmm. kuko papa sava yari afite inyama hano hmm. n'ifu hano hmm. ndavuga ati ifu yo irahari inyama sasa ziravaye ubwo rero aho naziboneye byahise binzamo eh. cyangwa ushobora kuba hari ukuntu wateye inzoga nk'umukecuru w'umukecuru w'amata <laughs> biravuga tukarya inyama we wenda tushobora gukora biranashoboka yuko nshobora kuba narabwiye wenda nka busheri duturanye ati nteze inyama byose birashoboka <laughs> kimwe kuko nshobora kuba nazikuye mu rugo nakubwiye ngo eh, eh, ziriya nyama wari wazitiye hmm? <laughs> oya reka tugaruke nayo yazikuye mu rugo ushobora kuba zari intizanyo ntabwo watira <laughs> ntabwo watira inyama nakubwiye ngo abantu bari burebe iyi videwo hmm. ibanga ryaho hmm. rizwi n'abantu babonye nyikora rizwi eh. n'abantu bo mu rugo eh. Eh. wenda bwo ubwo nibitangira kuba amateka ahubwo nzajya mbivuga nk'ubuhamya nyine nk'inzira nagiye <laughs> hmm. ariko sinabivuga nk'ubu nguko nawe ya videwo gusa ariko nyine bamenye ko inyama zishobora kuba zaratiwe cyangwa se zari ziri mu rugo bamenye ko ziri ari inyama zari ziri mu rugo <laughs> zanavuye no ku ikindi babiri ibindi bamenye ko iri ari ifu Najin. Mimi oh, yangu ni kaunga. Oya, bamenye ko ari ifu no ko ari ifarini ntawamenya mbere y'uko dukomeza n'ubundi eh, mu kanya ugiye kuduterera utuburage nka tubiri cyangwa dutatu twuje uba udutegura mu gihe oh, tuba tukugenda tuganira ibindi uba udutegura ari byo byose turaza kugeraho hari utwo wumva twakujemo eh. hari ukuntu twabaga turi kwiga ugapanga nk'umuntu wenda nka Class yose ukavuga ati shefu agahagarara imbere akavuga ati rero murabona eh, muri biology nize eh, mcb muri biology haba harimo multiple choice multiple choice ugasanga ni nyinshi akavuga ati noneho wowe uhere akavuga ati wa mbere arajya arajya korora nimba ari multiple choice a b na c nakorora kabiri turamenya ko ari b <laughs> eh, bihurira no yuko n'uwa mbere yari arwaye giripe <laughs> sasa tujya muri lokale nta muntu n'umwe wasomye ati akorora tumenya gahunda ikibazo cya mbere bataraduha impapuro barakoroye bwaba wa mbere buriya yateguranye na mwarimu cya mbere ni eyi tugeze ku cya kabiri arakorora arakorora arakorora arakorora arakorora noneho batangira kubara bagera kuri leta uh, vi n'ubu wajya kure ugasanga ikibazo cya bi cya kabiri bigarukira kuri si <laughs> wese arimo arabivunja mu ki <laughs> nyine ni ibyo bintu byagiye biba gutyo ah, ndumva ari ibyo reka ibindi tuzahurira ahandi hantu <laughs> eh, urakoze eh, cyane na baderi rero ngira ngo turacyagufite urabona ko burage zo turimo dusigayemo izindi burage ebyiri <laughs> reka izindi tuzigumishe muri sitidiyo nubwo ntarahagera ariko reka tube tuzigumishije <laughs> eh. reka tugere tugana ku musozo rero ngira ngo ndabona n'amasaha yadufashe na paneri tugenda tugana ku musozo wenda ikindi kintu nakabwiye eh, ababyeyi ko nibo bantu babana n'abanyeshuri cyane cyane abana umwana uvutse abavutse ari uwo ngo ntabwo aba ari dogiteri nubwo avukira kwa muganga ntabwo aba ari dogiteri hmm. sibyo bo ari ibyo twasi yo kubabyarira mu ntuza hano baba bari kubaka akavu ka enjeniyeri <laughs> ariko nimba umwana avutse mureke uko akuze akura ari uwo nguwo nimba akuze oya <laughs> ubu si ku myaka itanu warimo rero umwana ku myaka itanu ubona videwo waritaye nawe agahita agatora nawe akagatora ubwo iyo ngiyo ubwo wabona ari izindi mpano ziri kuza itaramye ariko <laughs> ariko urumva ikintu cya mbere <laughs> ikintu cya mbere nimba icyo nishatse kuvuga nimba umwana wawe ubonye akuze nk'ubu nkange pito ahubwo ko wanza nakubeshye pito nakubwiye ko ari p6 natangiye pito hari hagezweho filime za mr bean nari ngiye kubizira ni nabaye nka Mr Bean neza neza habura ka kantu ka hano kandi afite k'umukara konyine no kuba inzobe ibindi byose nakitinga nkawe muri classe mwarimu yambaza nkishima kwa kundi we sasa babiripotinze ku mubyeyi ati nawe ati ibintu bya Mr Bean urimo ni ibiki ariko wenda ibyo byari kumfasha kujyaho niga n'urugero nari ntanze kugira tubyumve neza nimba umwana avutse ubona ari mu rugero ashimisha abantu ahubwo wowe mufashe umubwira ati wowe bigenze gutya bikore gutya yesi ni ukuvuga rero murapfanyira icyo wijeje abantu ni uko uje ujuje n'ubundi nicyo gihe cyawe nta gahunda yo kuvuga ngo ugiye kubikora nawe ubivemo ukomere nk'aba bantu sinavuga ngo njenje kuko nshobora kuvuga ati ngo ngewe <laughs> njenje atari njye wizanye kuko iyo imana itabyemera <laughs> eh. ntabwo nari kubyemera eh. ahubwo iyanzanye mm. ijeje niko gahunda zimeze zirabananiye <laughs> eh. ko tugushimire rero urakoze cyane ngira ngo n'ubutaha nitugutumira uzatwitabe yero tipi mwe mukomeje gukurikirana n'ubundi ngendo jay muhera urakoze cyane wenda nta guciye mu ijambo bo gato iyanzanye nayo mvuze imana mm. utaza kumva ngo yanzanye nk'iyagatera <laughs> iyagatera baba bavuganiye Ada kata you ada. <laughs> eh. Selamat berkongsi,